Com acostumem a dir, el nostre programa sempre és molt especial, ja que els convidats que solen portar ho són, i una vegada més tenim així a un, a un convidat que segur que ens agradarà molt als nostres oients. Molt bé. Eh, dius que vols que em presente, no? Sí, sí. Doncs bé, eh, em diuen Joan Josep Senent i Moreno, vaig néixer mm, l'agost de l'any 45, un dia abans de que els americans llançaren la primera bomba atòmica en Hiroshima, i per lo tant tinc ara 70 anys i uns mesos, i eh, la meva professió, eh, els meus estudis han sigut d'enginyeria industrial, eh, que he eh, desenvolupat en, en diverses empreses, industrials o de serveis i, eh, per últim, en, en la Universitat Politècnica de València com a docent, eh, professor eh, un numerari, diguem, el que abans es deia numerari, ara es diu... Eh, no me'n recordo com es diu. bueno, eh, del Departament d'Organització d'Empreses. I, no sé. Eh, bé, Joan, eh, moltes gràcies per haver respost a la crida del nostre programa i, com diria el nostre company Abelard Saragossa, vostè ha sigut un membre destacat de les bases del valencianisme, vostè prové d'una família en una gran tradició de valencianista, no?, podríem dir? Sí, bueno, eh, jo sempre dic que el meu valencianisme no té mèrit, no? No té mèrit perquè, clar, quan una cosa te ve, te ve de casa, pues, eh, jo considero que tenen més mèrit la gent que, que ha arribat al valencianisme directament pels seus propis mitjans, encara que no hagi tingut eh, un ambient, no? Jo l'he tingut i jo sóc valencianista de tercera generació, vull dir que no és... és ja és ja una cosa quasi, quasi genètica, no? <clears throat> La meva família, mm, el Senent, doncs, provenim d'un poblet així al costat de Godella, molt, molt proper d'ací, Massarrotxos, una pedania de València, no? i, ja dic que ahir el, el, el meu oncle avi, que té un carrer dedicat i una escola, eh, va, ser ell, eh, va ser mestre i va ser també inspector d'ensenyament, eh, pues ja va ser el que va introduir a la família en el, en el valencianisme. El meu avi també, de, de la mà del seu germà, i mon pare també, perquè ja va néixer en aquesta família. També eh, una, una tia àvia germana de, del, per tant, de l'avi, de l'oncle avi, pues es va casar en Nicolau Primitiu, també un conegut valencianista d'aquella època, no? Ja dic, tres generacions, eh? I, clar, això pues, no té mèrit, no? Ser <laughs> que jo siga valencianista no té mèrit. És el que, lo que, tocava, lo que tocava ser. I bé, mm, he procurat ser fidel a aquesta idea, a aquest poble, la seva història, el seu futur i he fet el que he pogut. Tampoc és massa, eh? No és... Bé, no és massa, però és realment el testimoni de tot el valencianisme, podríem dir que des de la postguerra, que és quan se produeix... Sí, precisament per això, per, per, estar, per vindre de família, pues jo des de que comencé a tindre un poquet d'ús de raó o assabentar-me un poquet dels problemes eh, que hi ha en la societat, és a dir, des de pràcticament els 15 anys, pues, eh, estic dins del món valencianista. Eh, als 15 anys mon pare, que en aquell moment era, era membre de la directiva de l'Orrat Penat, eh, pues em, em porta allí a fer els cursos Carles Salvador i jo ja entro en contacte en tota la sèrie de la, la joventut d'aquella època de l'Orrat Penat i ja entré, pues, diguem-ne, en, el món, en el món valencianista i fins ara. <laughs> O sigui, Eh, eh, en aquesta època és també quan se produeix la fundació de la primera revista en València des de, després de la guerra, que seria Goro? Sí, bueno, un poquet, un poquet més tard, no? Jo t'estic parlant de, del, dels de principis dels, anys 60 i això és, són 10 anys després, eh, és a principi dels 70, eh, mon pare, pues, eh, que també és un, eh, és un personatge pues, d'un valencianisme, bueno, no únicament per la, les, haver sigut membre del Rat Penat i de més, sinó perquè ho portava ell també, i, por, i ell també, portava mamà també de casa, no? I, a més, era una persona pues, eh, que li agradava molt eh, fer, fer coses, no? O sigui, era un, diguem, un promotor de, de coses i, i recolzar coses, no? per exemple, pues, eh, mon pare recolzar les, les primeres llibreries valencianistes que hi hagué en València, no? recolzava pues, posant-los un, un local cèntric, molt cèntric, eh? eh, gratuïtament, per exemple, no? la primera, la primera llibreria que va haver en València, que es deia Can Boils, pues en, en, ara hi ha una finca, no? enfront d'on està el Corte Inglés del, del, la, la plaça Mariano Benlliure, al costat del carrer Colón, a la parada del metro de Colón, diguem-ne, allí només a l'eixida, pues, eh, ja va tindre això, després eh, allò passar concret, concret llibres, la segona, també estigué molts anys també ocupant aquest local de forma gratuïta. I la tercera va ser 3 i 4, que també pues, eh, ahir ja farem una societat, també el Liceu Climent i demés, i eh, de la qual eh, formava part mon pare i va voler mon pare, perquè clar, un, <laughs> entonces era un jove, no tenia un duro, però mon pare va voler que jo figurara també com a soci per, perquè era un home de la família, no? I vaig figurar com a soci junt a, junt a Eliseu Climent, eh, a Rosa Raga, la seva dona, el, eh, Joan Fuster i, i Ninet, era, que llavors doncs, era el secretari de la Diputació, i pues, eh, vam ser els socis, diguem-ne, els fundadors de, de 3 i 4. O sigui que després eh, mon pare en això no es conformava, no parava, no? I ja a la dècada dels 70, coincidint, a més, també, vull dir, així hi ha un... Clar, la història porta... Va haver la, la repressió brutal contra, contra Enric Valor. Això és un tema important, no?, també important perquè és un gran valencianista, com, com s'ha vist no? i com se recorda avui en dia, tota la gent que llegeix les seues rondalles, les seues, les seues novel·les i de més, no? Però també era un activista, igual que mon pare. Enric Valor també era un home activista, no se quedava només en la literatura, no? I, eh, i l'home pues, va... Bueno, tot això ho explica la Rosa Serrano en un llibre que va fer sobre Enric Valor, com, com va, a la repressió de càrcel, no? Mm. I eh, mon pare ja me'n recorda que tenia una gran amistat amb ell i anava, anava a veure-lo tots els, els, els divendres, els dissabtes, per la vesprada, després de dinar, ell posava el barret i se n'anava. Com, com era advocat, i els advocats poden entrar en la càrcel a l'hora que vulguin, pues, eh, ell eh, anava a veure el seu amic Enric Valor, no? Que estaria en la presó model de València. En la model de València, sí. Va estar, crec que va ser tres anys, almenys. Eh? Uh mm-hmm. -huh. I eh, quan va eixir, pues ja van maquinar l'home, a més, li ho havien confiscat tot, i eh, va ser una cosa tremebunda, aquestes coses del franquisme, no? I, i bueno, i quan va eixir, pues, va maquinar una manera de, de diguem-ne, ajudar los sense que tampoc se sentirà l'home, eh, o sigui, que era pagar una faena, en definitiva, no? que no se sentirà tampoc com que rebia una caritat, ni no, però una manera d'ajudar-lo, i ell, i fer valencianisme, pues, va ser muntar la revista Gorg, que realment pues, la portaven entre els dos, entre mon pare i, i en, en un en un semisoterrani que havia en la mateixa gestoria on treballava mon pare, donde era el, el jefe, claro. I pues allí baix estaven sempre, quan jo arribava per allí, pues estaven sempre elucubrant com faríem el proper número i tal, i corregint i tal i qual, i qui intervindria i qui no intervindria. I realment pues, va ser una iniciativa molt important. Gent, a mi jo m'he trobat molta gent que m'ha dit, mira, jo me vaig fer valencianista gràcies a la revista de ton pare, a la revista Gorg, però jo vaig llegir i ahir vas veure en valencià i tal, i el moviment, m'he trobat molta gent no la gent jove d'ara, clar, ja no havia nascut. Uh mhm. -huh. Però de la gent un poc, de la meva edat i un poc més jove que jo, eh, m'he trobat molta gent que, que en, en aquell moment va ser un, una fita important, no? Després va ser, evidentment, censurada per, perquè encara que estos presumien de llibertat, de llibertat de premsa i tal, havia acabat d'eixir la llei Fraga de, de per era el tema de la, de la prensa e imprenta i demés, I, però a l'hora la veritat mentira, no? O sigui, es carregaren... I mon pare va recurrir, va recurrir i arribar fins al Suprem a recurrir. Inclús té un, va publicar un llibre en el qual es replega tota aquesta història i es veu clarament pues, que allò de la justícia antes de Franco pues, era... Bueno, sui generis. Molt sui generis, molt, molt. I, eh, pues, pues no sé, això va ser el, entre altres coses, no? tota l'activitat la, de mon pare, més coses, diguem, més coses, però això eh, va ser de les més de les que més han vist, no? Més, més, perquè va ser important, no? va estar ahí un, quasi tres anys produint-se no? cada mes un quadern mensual. No? Bé, com vostè ha dit, eh, molts valencianistes van pot, pot ser llegir per primera vegada en València gràcies a Gor, que de fet mon pare me contava, ell era prou nano, i ella anava a la Fira del Llibre i d'una manera, podríem dir, fins i tot semiclandestines, venia a Gorg. Uh mhm. -huh. I com vostè molt bé ha dit, dura tres anys, després sí. d'un procés judicial, és a dir, la trajectòria de Gorg podríem dir que no va ser eh, fàcil ni còmoda. No, no, ni, ni, ni còmoda ni, ni... Perquè, a més, eh, clar, mon pare va invertir, ell sabia el que era una empresa, eh, portava una empresa, una gestoria d'autoescola, eh, i, i sabia, i sabia que tenia que invertir. I quan, justament quan estava equilibrada ja en, entre ingressos i despeses, pues és quan la van tancar. O sigui, per tant, mai no va recuperar tota la inversió que havia fet, que en aquella època, en el que li costava, pues, s'havia pogut comprar una finca sencera. Eh? Mm -hmm. O sigui que no, no és ninguna broma. Però i estem parlant d'una revista que tampoc podríem potser definir ni de subversiva, ni de marxista, ni de no, no, totalment cultural. masònica. No, no, no, no, la revista era, evidentment, en aquella època això haguera sigut, això no haguera durat ni un número, evidentment. Eh? No, era una revista purament cultural. Però va moure, va moure en, en principi era un butlletí bibliogràfic, o sigui, era una revista que donava que donava coneixement de les novetats bibliogràfiques que es comentaven, eh, es comentaven pues, els llibres que havien anat apareguent i tal, però a poc a poc pues, anar enriquint-se, mm, pues, no, no, portant notícies culturals d'activitats culturals que es feien en algunes comarques, en València i tal, de eh, ja articles també sobre temes culturals sempre, però de gent que anava col·laborant, no?, i de fet hi ha, mm, va haver molta gent que després ha tingut ressò en el món del periodisme i tal, que va començar a escriure allí. Eh? Després, en, en, en diverses trajectòries, eh? no vaig a fer així ningú judici, però, per exemple, Amadeu Fabregat o, o algun altre que sí, que començaren allí. Gent que ja estava més reconeguda, com eh, no sé, com eh, este Marquès o va col·laborar alguna volta, el, este també el Soriano, també, o sigui, que, que va fer també un poc ajudar també a la direcció perquè ell era periodista i tal, o sigui que eh, va haver moltes... Eh, conforme va començar i, i es va veure que allò era un, un instrument molt vàlid, pues va anar atraient a, a gent a gent important, diguem-ne, que, que volia mm, posar el seu granet de sorra. No cobrava ningú, això està clar. O sea, a mon pare li costava molts diners la revista, i, però els col·laboradors mm, pues, no cobrava ningú, l'únic bueno, eh, valor perquè estava allí, eh, perquè feia tota la correcció dels textos i tal i qual, i tampoc pense que el que cobrara pues, tampoc seria ninguna, ninguna <laughs> gran cosa, seria una cosa pues, però, bueno, eh, el resto no... Tot va ser volu treball voluntari, que és com s'ha fet el valencianisme de sempre en este país, per la voluntat de moltíssima, moltíssima gent que ha col·laborat. Mm -hmm. I tornem potser a, a l'Horrat Penat, no? perquè ara estem parlant d'una sèrie de gent, no? al principi has comentat Eliseu Climent, parlem també d'Enric Valor, en aquest moment, diguem, és quan el, estem parlant potser dels anys 60, el valencianisme s'enxampla, i d'allò que en els 50 potser era només que lo Penat i un altre grupet, que ja parlarem també el grup, del grup Torre, mm. de tot això ja va eclosionant el que seria una nova, una nova fornada de valencianistes. Sí, sí, ahir hi ha, ahir hi mm, ha un fet, no? El Penat atrau un, a, a alguna gent, però i eh, paral·lelament en la universitat, sobretot, hi ha un, un nucli, que se forma al voltant d'alguns professors, com el primer que va ser Joan Reglà, i alguns altres que, que comencen a... I ahir se, eh, tot el grup este, diguem de, del primitiu PSB i de més, eh, pues, eh, naix en la universitat. Era un foco mm, diferent, no, no, no contraposat, ni, i, eh, i en bona relació, a més, en molt bona relació en eh, la, en la gent del ratpenat. Però en unes característiques eh, pròpies específiques, no? i hi ha una eclosió, una eclosió que, eh, en fi, eh, acaba liderant la figura de Joan Fuster. No? Joan Fuster és el, el gran intel·lectual que en, en aquell moment pues, eh, és reconegut per la gent més jove universitària com, com diguem-ne, com el, el, el que lidera no? i sobretot arran de la publicació l'any 1962 de nosaltres valencians, doncs això és, diguem-ne, un, una visió nova del valencianisme, no?, i eh, que, pues, en, eh, que té un ressò eh, fonamental en la universitat. I entonces això produeix una eclosió de, eh, de molta gent jove, no? molta gent jove que, bueno, que, que ara ja eh, bueno, alguns han faltat ja, eh? desgraciadament, i els altres ja no som gens jovens. <laughs> Eh? I diguem que este nou valencianisme, que de fet és el nom que utilitza Fuster per a definir-ho, eh, també tirava un poquet més a l'esquerra no? del que potser fer abans. Bueno, eh, ahir, hi ha, ahir hi ha un... Hi ha, sí, perquè, bueno, és que mm, ja, ja passa una cosa, que és que per al franquisme, eh, vull dir, eh, tots els que no congregaven en, en, tot, en totes les seues malifetes pues eren rojos separatistes, no? Això estava clar, no? O sigui que... I eh, rojos volia dir descarres, no? Entonces, el, el, el franquisme eh, te portava ja, si no, el que era franquista pues era franquista i el que no tenia que ser d'esquerres. En la realitat no era tan... O sigui, vist en, en una, des d'una perspectiva actual més, més normal de lo que és la dreta o l'esquerra o el centre o el que vulguis, realment el que sí que era era gent demòcrata, però no necessàriament d'esquerra ni molt menys d'ultraesquerra. Vull dir, havia molta gent pues el, el senyor Moro de Molina, per exemple, o bueno, mon pare mateix no era un home precisament d'esquerra, és un home molt demòcrata, això sí, i, però hi havia molta gent que no... El, el, el, el Soriano eh, Besó, els, els, els, els, el, que també va estar empresonat, el Sonario Bueso, perdó, Soriano Bueso, que també va estar eh, empresonat junt a Enric Valor, per, per la mateixa història, eh, jo què sé, el Martí Domínguez, no era gent dels carrers. Eh? i gent que se la jugà, no? El, que havia... Bé, eh, no sé... I, I ara, la gent jove sí que eh, hi ha molt marcada per bueno, una evolució, perquè també molt, molt de la gent que després de d'esquerres a ser demòcrata cristiana, per exemple, la democràcia cristiana pues, doncs, va tindre, i alguns se quedaren ahí, no? quedaren com a demòcrates cristians, i altres evolucionaren més cap al socialisme i altres més cap al marxisme. Eh? O sigui que va haver tot un... Però realment jo el que diria era que era gent... O sigui, l'element comú era el gent profundament demòcrata, això sí profundament demòcrata i, home, en sensibilitat social, perquè des de la democràcia cristiana i tot això és una sensibilitat per les, per els, per els temors socials, de que hi ha una justícia social, no? Això és un element comú. Ara, classificar-nos exactament com a d'esquerres, com a... ni de dretes tampoc, o sigui, amb el nexe comú del valencianisme, a més, que era el que realment ens unia a tots, no? i este nou valencianisme, eh, com, com es va pair en, en el ratpenat? Bueno, el ratpenat és que hi va haver hi van haver diversos mm, varios períodes, no? Un primer període, en, en els anys, al eh, principi dels 60, pues ja, eh, ja havia la gent que havia, pues la gent que havia la gent que havia quedat després de les porgues i tal de, de, de, de, del franquisme, després de la guerra, no? i, i es donava una situació d'una un, gent eh, més major, molt, molt valencianista, molt tal, i la gent jove que mm, anar radicalitzant-se. Este procés que t'he dit, no? que en principi no era, era gent menys, però mm, anar radicalitzant-se i fent-se més radical en pla nacionalista i en pla, i en pla esquerrà també, no? Això mm, va durar uns anys, se, en aquella època se començaren a fer els aplecs de la joventut del País Valencià, ja a principi del, del 60, i, eh, això, mm, i les activitats d'aquesta joventut cada volta pues, atraïen a, a més gent, perquè se feien moltes coses en aquella època, se feia la Setmana Valencianista, i ens, eh, col·laborant en altres entitats, l'Ateneu Mercantil o l'Ateneu Marítim, en fi, i altres, no? I, i, i a l'aplec este. L'aplec, pues, eh, quan ja portaven la, la quarta edició, la tercera edició de l'aplec es va fer a Castelló i eh, fèiem un pamfletet ahir publicant-lo i tal, i l'escrit el signava Fuster. Fuster acabava de publicar en el 62, nosaltres valencians, el 60, estic parlant del 63, per tant la gent ja havia tingut temps de llegir-lo. I ja començava a haver ahir canvis en, en l'estructura <laughs> política ja començàvem a fer por al franquisme, no? perquè allò anava increixent. I eh, quan es va fer el quart ple que s'havia de fer a Bocairent, pues es van trobar en una situació de, ja de persecució policial. O sigui, de fet, ahir acaba d'entrar un governador civil, el Rueda i Sánchez Malo, eh, que, que venia ja en la idea de reprimir el valencianisme, clara i això, i el primer que va fer pues, és eh, bueno, primer és pegar una bronca al rat Penat per la, per la volta anterior, que fuster, que tal i que qual. I, i li van dir, bueno, i que entonces què fem? Suspenem la ple este. I aquell, en, en un rampell d'aquells d'autoritarisme de, de propi del franquisme, però, no, para, para suspenderme basto y me, sobro, me sobro yo solo aquells es van atemorir, la, la directiva del Penat, i van decidir suspendre-ho. I enviaren la nota a la premsa. La premsa estava totalment controlada pel règim. el règim. Però no aparegué el, el, eixa, la, la, la suspensió de la convocatòria no aparegué i es trobaren que la gent estava convocada per anar allò i diuen, bueno, pues si no ha aparegut en la premsa és perquè estos no han volgut, pues anem anem a anar en menos autobusos, anàvem cap a Bocairent i allí en la, en la revolta, en el plogut clar, pues, trobarem un desplegament de la Guàrdia Civil increïble. Inclús teníem metralletes, però deixes de trípode, de peu, eh? Mm. no, no de les... ametralladores, no metralletes, ametralladores, no? Allí a, a cada costat de la carretera, no? Una cosa tremebunda, anava gent, eh, pues, famílies, en, pues, en el en el, els Pans per pa dinar allí, fer un dia de... i tindrem que tornar rere i tal, no? Entonces ahí, ese va ser el punt d'inflexió, començaren a... Però això encara va perviure, no? Va tindre una continuïtat, i és que direm, bueno, com això ja no ho podem fer perquè ho han prohibit, i van dir, bueno, pues anem a fer els aplecs al Puig. La romeria, com és una romeria, cosa de la iglesia, i, i fèrem això, i funcionar, o sigui, funcionar en el sentit que pues, parlàvem en els retors de tot el trajecte i tal, i al principi pues, no... Però una altra volta, als quatre <laughs> anys, tornaren a, tornaren a prohibir-la, no? A partir d'ahir ja n'hi ha un, un atac directe en, en rat penat, no? Es produís eh, la mort del que era el president, un atac al cor, Joan Segura del Lago, un arquitecte, l'arquitecte que va començar la repristinació de la Catedral de València, una persona pues, molt, eh, bueno, en un nivell i tal. Llavors està, mm, es va morir i entonces mm, diguem, bueno, què fem ara, no? Que fem eleccions? Pues, eh, I diguem, no, pues mira, agotem el, el període que siga el vicepresident, que, que era Emili Begut i Belenguer, pues que continue ell en funcions de president i després fem eleccions i quan feren eleccions, mon pare es va presentar com a... i li enviaren a dos policies a l'assemblea, pues, dos policies que sentaren en la, en la mesa presidencial a cada costat i que ostensiblement, pues, quan uno parlava, dient, este qui és? <laughs> I apuntaven en la llibreta. I és una cosa que ara a la gent li pot semblar de pel·lícula, però és que era així és que era així i mm, de govern Sinil anul·laren la candidatura de mon pare Diguem, no, està, està anul·lada. Per què? Pues, perquè <laughs> ens donava la gana i punto. Un govern civil podia inferir en els assumptes d'una entitat no, privada? No, a més, només acabada la guerra estigué uns anys que des de govern civil nomenaven els presidents de les entitats. Eh, el president del ratpenat estava nomenat, no per l'assemblea de socis, després quan la cosa ja va anar a Xena, pues deixaren que fora l'assemblea de socis el que, el que tal, però el civil tenia prerrogatives per a, per a tot. I entonces havia una, la candidatura alternativa de Emili Beut, va entrar. Emili Beut era... No, jo no tinc, que, no tinc per què parlar mal, perquè a més estava també en una altra entitat en la que jo també vaig tindre un més, més reconegut que era el centre excursionista, era un dels fundadors, i no era una mala persona ni molt menys, però era un home molt atemorit, molt, en molta por, precisament perquè no era un home de dretes, ni molt menys, era un republicà, i, clar, havia patit la repressió i l'home pues, estava... I això va fer que des de govern civil pues, el manejaren com es donarà la gana. No? Possiblement, a lo millor a mon pare pues, no l'haurien pogut manejar tan bé, però a Beut sí. I ahir va vindre el canvi. No? I, Això va ser quan eh, començaven a fer coses rares, no? a, a, eh, bueno, mm, eh, a, a apuntar gent que no sabia ni tan sols que estava. Eh, les, al cap de dos anys hi hagueren altres eleccions, hi ha vicepresident, mon pare entre, entre les dos havia faltat. Eh? Mon pare faltà l'any 75 i un mes, un mes després de Franco, de morir-se Franco. No, li, no va poder viure la, pròpiament la democràcia. I, bueno, i el cas és que mm, quan se presentava Sánchez Warner, pues, eh, les sessions, pues, una quantitat de gent en uns paquets enormes de base delegats i per la gent que estava en, diguem-ne, en les oficines <laughs> del Ratpenat, sabíem que tot això era mentira, no? que tot això era eh, que havien anat directament al Frente de Juventudes i havien agarrat noms, s'havien apuntat, ells ni sabien que estaven apuntats i havien fet la trampa, no? la perolada de de los com a socis, eh, no, no, no havien pagat mai quotes ni res, però s'apuntaren, després se presentaren ahir el vol per delegació, i així, si tot, eh, guanyarem mm, la elecció per un, per un marge molt escàs, no? A partir d'ahir, clar, eh, la gent valencianista del, això se retira. Se retira i hi ha una altra gent de la qual jo pues, ja no, ja no, vull, no puc parlar perquè no, no sé quina la trajectòria que ha hagut després me, no, no he participat sí que sé que després hi ha l'expulsió no? eh, volen expulsar a Sánchez Warner i com un pare ja s'havia mort, pues aquí tenen que expulsar pues a mi. <laughs> Entonces me fan ahí tot un número i un paripé eh, molt desagradable, perquè inclús eh, bueno, me fan ahí una especie de, de judici, <laughs> no? diguem de mi, i en la, de l'assemblea pues, hi ha un, un, un cosí prim meu, eh, net de Nicolau Primitiu i, i un gendre també de Nicolau Primitiu, casat en una filla, i aquell s'alcen i diuen, escolta, vostès estan parlant d'una persona i el que estan <laughs> dient no, no es correspon en absolut en la, en la veritat i tal i qual, això. Res, passa això i després es perseguirem per el carrer per agredir-los. Eh? I, clar, jo me vaig assabentar, després es vaig agrair que, i, i que en la meva defensa, però això va ser ja la pedra de toc, diguem-ne, de la retirada de tota una generació que havia sigut el valencianisme del, dels anys 60 i bona part dels, dels 70. Eh? A partir d'ahir, pues, Ratpenat és una altra història canvia totalment i jo d'ahir pues, ja no, no puc contar res ni puc dir res perquè no, no estic, <laughs> simplement. I, òbviament, hi ha gent que volia agredir a família de Nicolau Primitiu per defensar a, a vostè o a Sánchez Guarner, suposa jo que de valencianistes... Clar, eh? No tindrien molta trajectòria, no? Per no, dir-ho elegantment. És que, és que no, els agressors. Els agressors, bueno, doncs, ells eh, sabran. No, m'imagine que no, perquè que no serien massa valencianistes, perquè no tenia ningú sentit agredir per unes persones perquè havien parlat, o sigui, no, perquè havien defensat una postura contrària a la que molts estaven dient ahir, que, gent que ni me coneixia de res, no? O sigui que... Bueno, eh, això és el que hi ha, és que hi ha gent demòcrata i gent que no és demòcrata. <laughs> Eh? I els que no són demòcrates pues, eh, sempre és el, el recurs a la força bruta no? i a l'agressió la, i tal. Ja dic, no, no sé ni qui eren ni, ni, ni tinc <laughs> ganes de saber-ho, eh? però, però la història és, és això ja dic, després pues, sé que hi ha hagut una evolució, sé que tota la gent que ha anat, que després ha estat en el penat no és tampoc així, vull dir, no, no, hem de, no hem de confondre i fer un paquet ahí, però mm, la veritat és que en aquest moment eh, es fes van ocorrir. Això és el que hi ha i, bueno... I es produeix aquest trencament dins de l'horrat penat, dins del valencianisme, i això acabaria saltant a lo que seria el conjunt de la ciutat valenciana en el conegut com a Batalla de València. Sí, va ser un dels, dels elements hi ha una cosa que és clara, no? que és que mm, vull dir, el valencianisme, que estava en un moment mm, de creixement en el temps de la República, eh, té un tall en el franquisme. El franquisme produeix un tall, eh, hi ha gent que, que, que la fusellen, altra gent que té que emigrar, i totes aquestes estructures que s'havien fet havien aconseguit tindre un, un consejal eh, valencianista en l'Ajuntament de València, vull dir que ja estàvem en una situació eh, no te diré tan bona com la d'ara o tan <laughs> regular com la d'ara, però, eh, però ja tenia... Tot això queda tallat i durant dècades això... I el 60, en els anys 60, mm, torna a eixir, perquè és que mm, jo trobo que el valencianisme és una cosa tan natural en la societat valenciana, és una cosa tan natural que torna a eixir i torna a eixir d'una altra manera. Vull dir, hi ha, hi ha un record d'aquest valencianisme antic, la gent major, diguem-ne, d'aquella època de l'Orrat Benat, hi ha un valencianisme jove eh, al voltant sobretot de la universitat i la figura de Fuster i tal, no? I, clar, eh, quan el franquisme i el centralisme eh, pues es dona compte d'això, eh, es fa por, perquè, evidentment, eh, hi ha una cosa que, que és important i és que la gent eh, que la gent és important que es dona compte i és que, clar, el, el cas del País Valencià és, és que mm, és el que fa bascular. O sigui, sí, el que estem... Lo que, o sigui, el problema d'Espanya el problema d'Espanya no és el problema de Catalunya, com sempre. Catalunya és... No, no, el problema d'Espanya és com se configura Espanya se configura España desde la monarquía borbónica como un Estado centralista y centralizador, cosa que no es lo que digo en... Tots els fatxes tot fan de recordar Isabel i Fernando, Isabel, Isabel i Fernando, l'Espanya d'Isabel i Fernando ja m'agradaria a mi. En l'Espanya d'Isabel i Fernando nosaltres teníem un Parlament autònom eh? i tot això del, com, del, del consorci econòmic, ells del conveni, com es, tenien millor que els bascos. Quan el rei necessitava diners, tenia que vindre a demanar-lo a les corts. Eh? No li donaven a Xina i a canvi li demanaven coses, li demanaven que per provar a furs i de més, i era un contracte, diguem era el que avui en dia, posat en dia, seria una monarquia constitucional. La castellana no era així, la castellana era una monarquia absoluta però la nostra sí era una monarquia constitucional i això, però això es trenca en, en, en, a partir de la batalla Mansa i tenim un estat centralista un estat centralista que en aquell moment pues, era el que es portava en la resta d'Europa no ens enganyem però que avui en dia no, és tot el contrari o sigui, avui en dia això està contra contra la direcció que porta la història i el problema d'Espanya és, és que no és resolt no és resolt però el punt clau és precisament el País Valencià. Perquè, clar, ja està clar que tu mires el mapa d'Espanya i veus que Catalunya, doncs mira com està la cosa. Diu, bueno, o, o se canvia la cosa o se n'anem. Però és que els bascos darrere, bascos i navarresos, però és que gallecs i esperar que de moment els andalusos estan vivint de, de, del resto, però el dia que les coses se posen com toca ja veuràs. O sigui que, clar, ahir ja un, això eh, és el problema. I aquest problema, precisament, el que canvia, el que fa que, que, que canvia d'un costat a l'altre, el plateré de la balança, que pese més un o un altre, és precisament el País Valencià. Perquè, clar, és, és un dels focos econòmics. Els focos econòmics, no ens enganyem, és Catalunya el primer, és el País Basc, és Madrid, evidentment, i és el País Valencià. Lo de més és si el País Valencià bascula cap al costat de fer, d'exigir de, de, de, una Espanya descentralitzada en reconeixement de totes les seues nacionalitats o nacions, que igual me dona, <laughs> que diuen és que Espanya no... no bueno, la Constitució, la Constitució, la Constitució con, con, eh, eh, reconeix nacionalitats i nacionalitat i nació per mi és el mateix. O sigui que està reconegut si se vol interpretar, clar. Si volem interpretar-ho com ho interpreten els centralistes de tota la vida, pues evidentment no. no. Espanya és solo una nació i tal, però bueno, això està ahí. I entonces o anem cap ahí, o això acabarà pues, com el Vall de Torrent, com, com, com ha acabat, com els valls de Torrent que ja hem tingut, mm. que no únicament és el del Fèlix V, sinó són molts més, no? històricament. I això es decideix Y por eso el eh, tan fuerte que tienen desde Madrid, del centralismo de que no se escape el País Valencia y manera de atacarlo no? De, de, pues, combatir va Alfonso Guerra, va ahora, ahora que son, ahora que son jóvenes y ahora es cuando hay que machacarlos, ¿no? Para que no pues, esto del nacionalismo valenciano no vaya hacia adelante, pero claro, Si així hi ha una idea que ja va aflorant, que ja es veu, i s'ha vist en les últimes eleccions, no? que va aflorant, pues això obliga al canvi de... De fet, de fet, l'Espanya de les autonomies es va decidir així que és una <laughs> cosa que la gent jove no, millor no ho sap o, no, o la gent no, però eh, Espanya està discutint la Constitució després de mort Franco i de repent pues, resulta que hi ha una manifestació en València, la més multitudinària que ha hagut en la vida, en la qual van gent, ensenyar-se en blau, sense blau, i no, en aquell moment no apareix, no existeix el problema. I diuen si sí, sí, un milió de persones, però jo me'n recordo perquè vaig estar que el carrer Sant Vicent, el de dins i el de fora, el de fora és prou ampli i prou llarg, i estava tot, tot, tot ple, no es veia al final no sé si seria un millor, o seria mig, o serien tres quarts, no ho sé. Però el que sé que va ser una de les manifestacions més multitudinàries. I el lema era llibertat, amnistia i estatut d'autonomia. I a partir d'ahí els senyors de Madrid comencen a parlar d'autonomia. O sigui, això es decidís en esta ciutat, en la ciutat de València, perdó, en este país, eh? que estem en Godella. <laughs> eh, o sigui, això es decidís així, tenen que fer aquesta sessió perquè diuen, no, si València està per ahí, eh, no hi ha més remei. Però és que el canvi que ve, el, el que siga, o sigui, el, la, el federalisme o el que siga, el que done, lo que done una eixida al problema de, les, de, de la plurinacionalitat de l'estat espanyol es, es decidís també així. I diguem que la solució que va haver en aquesta època va ser enrarir-ho tot que Exacte. acabarem com el Vall de torrent entre nosaltres Exacte. i aprofitar això per a un, per a un estatut, diguem, igualit i, mm, diguem que per el camí el que seria el valencianisme polític eh, pateix una gran derrota, no? La, el PSP es divideix entre dos sectors, el que se amb el PSP i el, el Bloc per mm. l'Autonomia i el Socialisme, i la Unió Democràtica País Valencià també treu uns resultats prou per baix d'allò sí. esperat en aquell moment, clar, les organitzacions polítiques són organitzacions que fa poc han eixit a la llum eh, i estan molt tendres encara i pues, des del poder de l'Estat eh, s'aboca diners i, i, i, <laughs> se, i se fa per absorbir-les per altres centrals. No? Eh, la Unió Democràtica del País Valencià no és absorbida per l'OCDE, eh? No és, però molta gent del seu, de això sí que se'n van a nivell personal. El PSPB sí que és com a organització absorbit per el PSOE i, i bueno, i comença la, la, la batalla, el que, el que se coneix com batalla de València, que és un atac foribund a tot el que sembla el que sona a valencià i el que sona a valencianisme, el que sona a recuperació de tot. Eh? Hi ha una batalla contínua contínua, no els importa, no els importa eh, fer pols a este país durant dècades a canvi de mantindre aquest centralisme a pesar de, del, eh, de, de, del, del tema de les autonomies. L'autonomia és una cosa molt descafeinada i, i eh, es mantenen els ressorts del poder es continuen mantenint. Doncs L'Estat, malgrat l'aparença de centralització, continua sent un estat molt centralista i sobretot donen eixa, eixa batalla i no els importa desfer-nos, com després no s'ha no importat continuar desfent-nos, ens han desfet el país, ens han deixat sense la banca pròpia, sense les caixes, sense el Banc de València. Ens han llevat fins a la televisió. Som l'única autonomia que no té una televisió pròpia. I les, i les infraestructures per to, baix d'allò? Les infraestructures ni, no, no han invertit ni un duro. S'han fet aves a tots els puestos d'Espanya i així no pots anar a Europa en un tren que el que estan demanant de mercaderies per a... O sigui, un, un tren, el projecte Fermet, no? de, de, que, que, que, recorri, que, que recull molt més de la meitat de, de totes les exportacions espanyoles a Europa, que seria, és un, és un, això és una artèria absolutament necessària, no per al País Valencià, per a tota Espanya. Per a tota Espanya. És que, mm, és que ja han començat els de Múrcia i els de, i els de Màlaga els de, a, a dir, ja està bé, ja està bé, i estos nois se l'han fet, i escolta, i tenim AVE, i tenim un AVE que va de, de Saragossa a, a, a Oscar de Saragossa a Osca. Vull dir, un ave. I, bueno, i 40.000 més. I este, que seria, que a més, per a la recuperació econòmica d'Espanya. Seria fonamental? No, ells prefereixen que, que Espanya vagi a pitjor, però no soltar el mos del centralisme. Ahí està el tema. I, eh, i això, en definitiva, Pues és el que estic dient, és que la sort d'Espanya dependís dels valencians. I la sort del valencianisme en aquesta època va ser que pràcticament de tots els partits no, eh, n'hi hagués una sèrie de gent que que era, podríem dir, que rebotada o desencisada de com anava, mm. com anava fent-se el procés estatutari i això desemboca en una sèrie de partits d'entre els quals destaca el PNPB, Partit sí. Nacionalista del País Valencià. Sí, això, mm, l'absorció del, del PSPB per el, per el PSOE, la desfeta de la Unió Democràtica, etc, pues va fer que molta gent se trobara i dirà no, així hem d'anar ja i una personalitat mm, desgraciadament falta ara fa uns mesos eh, el, eh, que va ser Francesc de Paula Burguera pues, va reunir al seu voltant, va liderar, diguem-ne, la creació d'aquest partit, en el qual jo pues, eh, va ser el primer partit en el que vaig militar. Eh? fins en aquell moment m'havia mogut molt en la, en la esfera de, diguem del valencianisme cultural eh, vas tindre també una actuació, sobretot en, en els difícils moments de la transició en el centre excursionista, en el qual jo era, era i continuo siguent soci, però en aquells moments a partir de l'any 77, crec que va 78, ser. 78, per ahí sí. 77, eh, 76, 77, 77, eh, pues, pues va ser president, me van nomenar president, democràticament elegit president, i ahir vas, pues, vas tindre un, una activitat en pro de la societat, però evidentment eh, jo portava <laughs> la marca del valencianisme damunt, encara que no vulgueren. Encara que jo vaig, mm, el valencianisme que vaig a fer allí no era de, de tipus polític en absolut, sinó era pues això, valencianisme cultural, perquè la cultura és tot, l'esport també, i sobretot un esport com, eh, com l'excursionisme, que, que, bueno, que implica el coneixement físic del, del país, perquè te'l pateges i saps el que hi ha, eh, jo vaig ser l'introductor de l'ecologisme de, des de la societat, des de la, del, del, del centre excursionista, i un dels primers, dels, del, del, del primer grup que es manejar al voltant d'un insigne personatge que era Miquel Gil Corell i alguna gent més, una gent joves, doncs començàvem a moure el tema de l'ecologisme al País Valencià en aquell moment. No? La meva militància havia sigut això, no? però arriba un moment que vaig veure que que vull dir que el món, eh, que el món cultural tenia unes limitacions, que jo ahir havia rendit tot el que podia rendir, però que si no teníem el poder polític, pues anàvem mal, i que si necessitem un, un, un, el poder polític que responga perquè el teníem en contra Vull dir, a mi és que em perseguirien. <laughs> o sigui, és que anaren a per mi també en el centre excursionista. És que a l'any jo vaig tindre que superar una moció de censura en el centre excursionista organitzada des de govern civil. Comprens? És que anarem a, anarem a per la Federació de Muntanya del País Valencià. És que no... no I estàvem, estàvem parlant ja de democràcia, eh? O sigui, ah, que no, no te cregues que és que això formalment és democràcia, però, però, però continuem anant els, els de sempre, no? I, clar, jo em vaig donar compte que això pues, tenia una limitació i que vas trobar la necessitat de militar políticament. Entonces, quan es va crear el Partit Nacionalista del País Valencià, pues, vaig dir, este és el meu lloc, i, i em vaig apuntar allí, i, bueno, i allí pues, vaig fer diversos vaig estar en l'executiva una temporada, com el Consell Nacional, en fi, vaig tindre diversos càrrecs, i mm, pues, eh, això, va, això va anar evolucionant, després donar lloc al... Eh, eh, clar, eh, érem molt poca gent i, i s'enfrontàvem, a més, a unes maquinàries de poder eh, enormes que controlaven la premsa, que controlaven eh, en principi, quan la transició havíem pensat pues, això que l'esquerra espanyola pues, seria una gent, eh, diguem-ne, que, que acceptava, bueno, el PSOE havia acceptat el dret d'autodeterminació de los pueblos d'Espanya, en Surens i després de Surens i tot això, vull dir, s'ho varen creure, nosaltres ho varen creure, no? A l'hora la veritat, quan governaren va ser els pitjors, a mi que me perseguia qui me va perseguir en... Eh, això venia del PSOE de Madrid, eh? En el Centre Excursionista. En el Centre Excursionista de la UCD, en València, uh -huh. però després en la Federació de Muntanya venia del PSOE de Madrid. I se, feren, i se feren eh, en el centre, no pogueren, no pogueren tirar-me, però en la federació sí que la, la desferen, durant, la federació va, es va desfer, perquè, bueno, és el pitjor enemic, perquè tots te coneixien <laughs> més des de dins i, i, i a més tampoc s'ho esperàvem, no? O sigui que ahir pues, hi trobarem en eixa, en eixa situació, no? I ja t'he dit, la militància després això va anar evolucionant, després això dona lloc a la UPB uh mhm. -huh. i després dona... Jo en la UPB no vaig participar. Perquè... Segons tinc entès jo, vostè vota a favor de que el PNPB se dissolguera dins de la UPB i creara una plataforma més ampla, però diguem que a partir d'aquest moment també vostè se desentén. Eh, jo vaig veure com es, com es gestava la UPB uh mhm. -huh. i no me va agradar. I vaig veure que havia ahí pues, una manca de democràcia interna. Eh, manca de democràcia interna que, mm, bueno, eh, que, ha, que ha durat que ha durat. I, i jo vaig veure, vaig veure això i no me va, no me va agradar. Jo vaig estar, vaig votar a favor de, que, de la creació d'UPB quan era una coalició de partits. Eh? Vaig estar a favor d'això i molt bé, però quan es va decidir mm, dissoldre's en, dins de la UPB i crear la UPB com a partit, la forma en què es va fer no me va agradar. Vaig veure que hi havia moltes intervencions i moltes eh, tal i, no, i poca democràcia y entonces vas a decidir apartar-me, deixar pas a altres, jo pues, ja t'ho dic, dedicar-me només a, a, a, en aquella època va ser, personalment va ser molt, molt fonamental perquè aquestes coses t'absorbeixen molt de temps i pues, eh, te, te, professionalment pues, jo m'havia quedat un poc i, i això me va servir per a adelantar, no? vaig aprofitar, vaig fer un màster en Economia i Gestió de l'Empresa Industrial, vaig entrar, i això em va permetre pues, una sèrie de treballs, pues, arribar, pues, això, per exemple, pues, a ser gerent d'una empresa de 50 treballadors del ram metal mecànic, que és una empresa tal, i fent que professionalment va ser una època bona. Però com, quan uno, com el virus del nacionalisme és com el del VIH, no hi ha manera de, de llevar-se-lo, pues, vas caure quan se va fer el PBN, Partit Valencià Nacionalista, pues, eh, Pepa Xés, no, tu tens que estar ahí, tal i qual, i vas tornar a, a caure en la, <laughs> en la, en la cosa, no? i vaig militar en el Partit Valencià Nacionalista, que després va ser va confluir en la UPB per a crear el bloc, i, i ahí estic. I també, clar, ja parla vostè del PDN, estem parlant de la Convergència Democràtica Valenciana. Sí, bueno, això va ser un intent, un intent, jo quasi ara a lo millor te diria que afortunadament fallit, <laughs> clar, però en aquell moment, clar, no podia saber, un intent de, de bueno, en ese període que jo ja havia, ja estava fora, pues va haver un, va haver un, un, una iniciativa molt interessant que va ser les tertúlies de l'Hotel Anglès. Les tertúlies de l'Hotel Anglès, que això va ser, eh, en principi, va ser el, el Mira, eh, eh, mira el Eduard Mira i, i, Damià Mollà. i Damià Mollà, els que ho varen promoure, i contactaren una sèrie de gent pues, que eren eh, valencianistes i que estaven un poc fora de fora de, dels, de lo que era de lo que era el, els partits en aquell moment, o la per exemple, i tal. I això va ser mm, va ser molt interessant, perquè allí setmanalment pues, fem un... Allò era un, quasi una sessió de, de, de, de psico, <laughs> un psicodrama, quasi, no? Ahí, a més, portarem a tot el món. Allí passar des de Liceu Climent al Joan Lerma, Maria Consuelo Reina, eh, Lizondo, eh, passar a tot el món, escoltarem a tot el món i parlarem i debaterem en tot el món. I va ser una reflexió important. I va ser quan vam començar a fer una visió crítica del fusterianisme. Tots veníem del fusterianisme. Però calia una, una visió crítica. Calia, a més, i jo penso sempre que per respecte al propi fuster. Eh? Per respecte al propi fuster, perquè jo, el, el, el més important de Fuster va ser fer una visió crítica del valencianisme <laughs> anterior i clar, eh, ser fuster ja vol dir ser crític. El que se, I a més ell mateix, ja, ja un, me'n recordo d'un titular, crec que era en el Levante, eh, mm, poc de temps abans de morir, que ell protestava i en el titular diia que s'han pres els meus escrits com si fos un catecisme. I ell protestava d'això. Va dir, no, jo he escrit això en un moment determinat, i ja està. Però això no és la paraula de Déu. Vull dir, això és un... Penseu-ho, debatiu-ho i, i si us pareix una altra cosa, doncs feu una altra cosa. Això és ser fidel, al, a, jo crec. Al... I allí pues, vam començar a fer... Va, en, havien diverses, diverses línies. Jo tampoc és que estiguera totalment d'acord en, diguem-ne, no, tampoc se va fer una ortodoxia allí de res, sinó simplement una llavor de, diguem-ne, de, de debat, i ahir pues, se, se, va avançar, se va avançar molt. I una de les coses, eh, jo vaig ser un dels que ho va proposar en un determinat moment, vaig dir, mira, això del blaverisme no és una cosa... Mm, com dir, estos mm, pues, tenen, un, tenen ahir una gent que es vota, vull dir, una gent que tal, això no és un una cosa que tinguen que menys tenir, que moltes voltes des del no, això és el, això és el feixisme, no sé què, no, anem a veure, anem a veure això el que és. I convidarem a, a gent, eh, no? i que entrarem en contacte. Primer en gent de la Esquerra Nacionalista Valenciana, que era la evolució de la URV, i us trobarem amb una gent molt, que s'entenia molt bé, eh? Xavier Marí, algun altre més i tal, i i, bueno, pues, escolta, si estem d'acord en, en la majoria de coses, en quasi el 90%, i continuarem, i entrarem en, en, en Unió Valenciana, en la gent de, de la, les joventuts de Unió Valenciana. En aquell moment, el seu president era Vicent Flor, i van tindre un, pues, un contacte i uns debats i tal, i van veure que això, que, que a més que teníem, que això era la via, no? que la via era parlar de tot, i posar-se d'acord en allò que és més raonable. No és qüestió de no, no sentar, eh, diguem-ne, dogmes de, de ningú tipus, sinó que tots tenim clar que el que volem és el País Valencià i, i que volem que este país pues, se, se autogestione i, se, i, i el que ens afecta als valencians ho decidim els valencians, perquè quan ho decideixen fora pues ho acabem de veure, el que és el resultat quin és, un desastre, un anar cap arrere. Nosaltres hem anat cap arrere. En la, la, la, la primera dècada del segle ha sigut horrorosa per a este país. Hem anat molt cap arrere, hem destruït molt de país. Per què? Perquè les decisions no es prenen així. I en aquesta idea convergíem totalment. I aquesta convergència fon aquell afortunadament, vist en la distància. Sí, ahir, a nivell polític, ja dic, estava, en aquell moment jo havia fitxat per el PBN. El PBN havia sigut una decisió de la UPB, de la gent més nacionalista de la UPB, que no estava d'acord en el pacte que s'havia fet, en el, en el Partit Comunista i de més i tal, i jo me vaig, me vaig enrolar. Jo no vaig participar en la decisió, en absolut, quan jo vaig ja en sindits i tot, i vingueren a per mi i jo, pues, pues vas fitxar ahir, no? I, bueno, i diguem, bueno, i què fem, no? Això com, com ho tirem endavant? Dic, bueno, a veure si podem... Eh, en aquell moment el so era super... Hegemònic. Super hegemònic en tot el país. Tenia tot el poder, les tres diputacions, la Generalitat, tots els principals ajuntaments, tot, tot, tot. I aquella frase que alguns atribueixen a Fuster, però que altres m'han dit no, no, Fuster això no ho ha dit mai, de que el País Valencià ser descarres no serà, pues la va contestar un dels contertulis eh, de, del, del, de la tertúlia del hotel anglès, que era Vicent Frank, i va dir, mira, ara és d'esquerres i no és. <laughs> O sigui sea que a veure com s'aclarem. I van dir, bueno, pues a veure si podem fer un conglomerat ahí de, d'un partit que siga netament valencià. Vull dir, superem el tema de eh, anticatalanisme, blaverisme i tot això i anem a lo serio, no? I tirarem, començarem a marxar en aquesta direcció. Parlarem en Lizondo. Lizondo, a més, les primeres reunions van, ser, van tindre lloc en ma casa, directament. I després tinguem més. bueno, la primera va ser que el convidarem a la tertúlia i després continuarem parlant. I Lizondo pues, va veure que estava estava d'acord i alguns altres membres de Unió Valenciana també. Me'n recordo d'un d'ells que ens deia és es que bo, nosaltres tenim els vots i vosaltres teniu els cervells. <laughs> Tampoc és això, perquè la gent universitària bàsicament estava més al nostre costat, no? Tenim que unir-se i tal. Doncs pues bé, i tiràvem a marxar. Eh, donava la casualitat que en aquell moment eh, Blasco havia eixit de, la, havia eixit del, del PSOE, del PSOE de mala de mala manera y tal, pero mm, la habían acusat i tal, però l'havien exonerat i no tenia ningú càrrec ni res, o sigui que nosaltres pues, i parlarem en ell per a que un poc fora qui liderara, liderara això. Eh, per, evidentment, en Lizondo i el PBN. I intentarem que la UPB entrara també en això. Però mm, l'altre Blasco, Josep Lluís Blasco, que era el, la ment pensant de la UPB pues no acabava de veure. Mm, de fet, va ser jo el que va tindre l'encàrrec de parlar en ell i explicar-li tot això de què anava. I va dir, sí, no està mala idea i tal, però no... no mm, I al final no se decidiren. L'altre Blasco, el, el, el, l'exconseller, pues, eh, va arribar un moment que deia, mira, no m'eixen els números, ho abandonem. I això se queda, se queda la cosa així. Tinc que dir que d'aquella època mm, a mi la idea que tenia de l'Isondo me va canviar. Eh? eh sempre eh, l'Isondo, pues, l'Isondo era un home pues, que mm, llançat, i jo pensé que era un, que l'home tenia el seu valencianisme, eh, pues, ja havien anat en tot el rotllo, però l'Isondo, per exemple, davant de mi, eh? davant de mi, dona fe en aquest moment, firmar que tot el que feren la Convergència ho feren en normes del 32. Això davant de mi. Però mos va dir, eh, no ho digueu encara en públic, espereu que això al meu partit, això és difícil de digerir, ho tinc que dir a poc a poc, i tal i qual. Vale. Però firmar, i aquest paper, mm, jo crec que el deu de tindre Pepatxessa o algú d'aquella època deu de tindre-lo, però està firmat, eh? I i després tingué, a més, una actitud que a mi me sembla molt honesta, perquè ell tenia registrat el nom de Convergència Valenciana, que era el que... El Convergència Democràtica Valenciana. I era el que volíem tindre. I ell ens va dir, bueno, doncs, pues, aquest nom jo el disposa a disposició de tots. I quan ja Blasco havia dit que no, que no jugava i per lo tant allò no tenia avisos de, de continuar, Lizondo va anar al notari i ho posa a nom a nom del, del, dels tres, de, de, de Blasco, de, crec que anar Pepa Xesa, del, del PBN i d'estos. O sigui, quan ja jo no se feia, podia dir me'l queda ja, si no se fa... I, sin embargo, ell complí la seva paraula de posar-la a nom de, a disposició de tots. I això pues, me va dir, bueno, pues una persona que respeta la paraula que ha donat, però damunt, inclús, inclús tenint un, una excusa per dir, pues mira, no, perquè no, no sé, vull dir que tampoc en això vol dir, vull dir avalar tot el que mm, feia Elizondo ni molt menys. Eh? Vull dir, <laughs> això no vull dir. Vull dir que la percepció que se tenia des del món del valencianisme més, més antic eh, pues tampoc era mm, correcta del tot. Eh? Tampoc era correcta del tot. Però, bueno, ahí està la seva vida de miracles i que se dediqui a estudiar-la, pues que diga el que siga. Jo dic el que he viscut, eh? que jo conté el que he viscut i de lo que he sigut testimoni directe. I, bueno, pues, després li va donar un atac a cor que en... ho vaig presenciar en la tele mm. i me va, me va saber mal, la veritat, quan vaig veure el bot que pegar. Eh, estava mirant la tele i en aquest moment va ocorrir, va ocorrir, estaven gravant-lo en una sessió de les Corts, mm i bueno, pues em, em va saber mal, però bueno, això és la, la història. La història. Eh, molt bé, eh, Joan, eh, estem fora de temps ja, però ja. com que això se queda gravat, jo crec que encara tenim temps per a, per a una última pregunta. Si vol, parlem un poc sobre la situació de l'economia valenciana en sí. que portem del segle XXI, és a dir, com estem ara en comparació a altres moments de la història? Eh, estem fatal, pot ser començant a recuperar-nos, però hem tingut un començament de segle fatal, fatal, i això hauria de... Bueno, mm, ja es veu, no?, que per almenys ja... En la societat valenciana ja es veu que hi ha un, una cosa majoritària, primer el tema del finançament, vull dir, i després per que d'alguna manera hem de recuperar tot el que hem perdut. O sigui, nosaltres en la primera dècada del segle perdem un ànima O sigui, jo he estudiat la producció industrial, per exemple, i és que perdem que, pràcticament la meitat de la producció industrial nostra. O sigui, nosaltres passem de ser el segon pol industrial, o sigui, el PIB industrial, els PIB, el PIB industrial de les autonomies, la segona autonomia, passem de ser a la segona a ser la tercera a la quarta. Eh? O sigui, hi ha una destrucció, eh, particularment de la indústria, i, i de l'economia en general valenciana brutal. Brutal, clar, tota esta cosa que tenien estos senyors de, de fer de basar el creixement en els grans eventos i en les grans coses i en, i en la construcció i en el turisme i en tot això, pues, el turisme és important i la construcció és un sector, però no, poden ser, no són els sectors motors el sector motor, eh, desgraciadament, hauria de ser també l'agricultura, que l'agricultura està feta a pols, quan hem sigut un país en una potència agrícola increïble, i la indústria, evidentment, que són, són els, els, diguem els, els sectors productius i els sectors, a més, que exporten i que l'exportació implica una entrada de, de, de, de divises i de, i de, i de riquesa no? des de fora que motora del creixement. No? I això ahir pues, hi ha un, una marxa enrere eh, total, no? Jo crec que això és el correlat de la batalla de València, això és la, la conseqüència de la batalla de València. Vull dir, és que no està separat. La, la política, la cultura i l'economia són coses que van juntes. Entonces, no, o sigui, el eh, País Valencià no té més remei que, que, que anar per una senda de, de recuperació primer de, de, de lo que és la seva pròpia personalitat i d'exigència de, i de, de lo que històricament se mos deu, lo que se mos va llevar en la bata d'Almansa. Eh? Que la, la nostra sobirania, vull dir, nosaltres teníem una, una vull dir, teníem un, un sistema que per a lo que és l'època era pràcticament una monarquia federal. Eh? I això se mos va rellevar, com diu el senyor Felip V, eh, por el justo derecho de conquista. Ara, que algo algú i explique si, el, si el derecho de conquista és justo o no. Vull dir, que vinga algú i ho explique. Però jo ho diu no? I clar, això se mos ha de tornar. I els valencians han de ser conscients de que si no tornem a això, si les decisions importants d'aquest de, país no es prenen així dins, no tenim res a fer. O sigui, aquest camí de destrucció continuarà. I la única manera és una conscienciació progressiva i, a més, dels valencians. És una... Però, però cada volta més. Això ha començat, encara és, no és massa fort, però encara est... però ja ha començat, ja hem, vull dir, ja, ja han dades, no? De, ja floreix. Ja floreix, ja floreix. Però ha d'anar a molt més i hem d'anar a recuperar el que hem perdut, el que perguem abans i el que hem perdut Eh, econòmicament jo que crec que estem en una... Mm, o sigui, que sí que hi ha una possibilitat de, de, de, de, de recuperar-se, no? recuperar el valor d'aquesta indústria i recuperar el, el i recuperar pues, eh, tot, tot. Perquè és que aquesta consciència que és la que ens fa falta és la que és la que ens eh, la que porta, la que té conseqüències en la política i en l'economia. No està separada l'economia d'això. I, I això vol dir, al final, nivell de vida. I viure millor. I, a més, com, com tenim dret, doncs, ahí està. Mm, I, a més, li farem un favor a la resta d'Espanya. Perquè si nosaltres ho aconseguim, canvia el model d'Espanya. Canvia el que és possible. El que és possible i el que té visos de... Si no, pues acabarà sí, malament. malament. Mhm. Bé, Joan, eh, moltíssimes gràcies per, pel seu testimoni, per les seues reflexions i res més, eh, convidar als nostres oients que continuen sintonitzant la represa.